あ、ほらほら、いけばかる。今回ね、まあまあみんなタイトル見てるからさ、わかると思うけど、今まで僕はね、リアクションの画をたくさん出してきましたよ。ね、その中でおすすめの音楽とかいろいろみんな。ごめん、しゃ、しゃっくり出ちゃった。恥ずかしいよ。 えー、今まで、えー、皆さんに、えー、多くの、えー、音楽をおすすめしていただき誠にありがとうございます。あはねね一部の視聴者様からこのようなコメントが出られました。デビさん、リアクションできるのは音楽だけじゃないですよ。アニメもございますよ。 なるほどね。君の言う通りだ。私は日本のアニメを数多く見てきたけれども、ロシアのアニメーションに関しては、あ知識が乏しいのですよ。そこで、おすすめしてくれた動画に関して、えー、説明を見ると、ね、ロシアの 伝統的な生活がわかるアニメーションだっていうことでおすすめしていただきましたおゴマスレンニーナニツァ寒そうお朝お朝は 雪を丸めて鳥にドーンわあすごいこの遊びわあ危ないえなにこれ CO2 いいねこれいいじゃんこれ渋谷でやろうよ東京の渋谷でやろう今のねえじゃあやってみよう ねまず渋谷があってこれね世界でもすごく綺麗なあの道っていう風に有名なんだけど、まここにねポンってさっきのあの燃えるやつをね置いてねあー綺麗じゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃんありありありありいいよいいよいいよいいよこれね渋谷たくさん人が集まるからこれ今でもね観光地になってるけどもっと人が来るね綺麗だしイルミネーションみたいなねうん でもちょっと思ったのはね多分だけどこれたくさんの人が死ぬね多分ダメだねデビューも捕まっちゃうわうん橋にも雪積もってるわわあロシアっぽいイラストが何 美人な女だ的なあぬだぬだ何これお祭り的なこと始まるのでかいなみんなでかいなえ 何何ええー俺もあんなふうにヤギプレゼントされてみたいよなあめちゃくちゃ怒るけど家が臭くなるから えヤギヤギ食べるのあスリだあお酒あブリヌイ大丈夫冬にお祭りしてなんかこう夏に頑張って集めた食べ物とか 何今の主人主人公だねあの笑い方主人公ああやて笑うんだよディズニーもそうだけどごめんねくだらなくて 5イケメンポジションやっぱ主人公だあいつハゲ方がすごいな何あれ魚魚でかくないあんなでかい魚出んのだって海の魚じゃないでしょ いやーなんか川でねでっかい魚ってねあんまり美味しいイメージないねでかい魚はね海のものだけなんか美味しいイメージある何なみんななんか下品なこと言っちゃった何あ、まあ、まあ、ほら、メンばっかり。 <laughs> 主人公は主人公ある <laughs> いやご飯すごい美味しそうえあ終わりあ終わりなの終わり方急だな急だななんかけなんか結末とかねなんかあの最後に何が起こるのか気になったけど終わりなんだな、まあ、日本はその例えばたくさんお米がね日本は大事だから うんあのお米をたくさんつあの作ってくれる神様にお祈りするみたいなねそういうことを祭りでしたりするんだけど、まあ、今のお祭りにもねそういうものがあったのかもちょっと気になるね。あとあの燃やされてるやつ人の形してたけどちょっと怖いねうん <laughs> ちょっと怖いねうんうん あれあれ夜中とか見たらちょっと怖いね、うん、あれ今でもやってんのかなやってたらちょっと見てみたいね、うん、大量のあの大きなものに火つけるっていうのねあんまり見ることはね日本では難しいからうんそうそうそうあれ多分ね1人ぐらい人入ってんでしょバレないじゃん人入ってるもんねうん見たいねもしやってるんだったらうん まあ今はねコロナでそういうことは無理だろうけどうんということでね、あのこの動画を教えてくれた人エリザベートだったかなありがとうねねスパシーババレッショイスパシーバということでデビューでした他にもねおすすめのアニメとかあったらねあの教えてください、えー、見ます古いものとかだと嬉しいです新しいものとかだとあのブロックされちゃうんですよね音楽とかでも結構 作ったのにブロックされてアップロードできないとかあるんですよ悔しいっていうことでデビューでした <laughs> この動画がいいと思ったら、えっと、チャンネルボタンといいねと通知ボタンと、えっと、コメントで、えー、どうしようかな一番あの大きな喧嘩 人生でのねどんな喧嘩だったか教えてほしいです、はい、YouTube はねコメントも楽しめるものだと思ってるから YouTube で最近コメントあんまりフィーチャーしなくなったんだけどねコメント欄面白いからね面白いよ面白くしたいよだから人生最大の喧嘩をみんな教えてくださいあと理由も教えてねということでデビーでしたえー、パカパカ